加热组。嗯。好。往上转，这个是由上往上这样转。有转到几吗？有有，然后转到几？然后另外一个是锁，对。然后锁锁，注意啊，这个要往上顶。对，所以十十上就是我这样，是。 记得中华对日本的时候，常常讲这句话，锁住他发言了。嗯，为什么说不？说不炸？说不炸什么东西呀？啊，这个。管理，管理服务这边。体育馆了。U 型体育对。等等。U 型。 它收不上去，就不用再太用力了，就转到紧了，转到紧到了。因为它不能漏气啊。我你看看。嗯，还说再紧一点。嗯，太大力哦，因为那个还还是打拔开的。里面有醋没？